noso modelo sindical é, donde, é, é aquel donde se fala coa xente, donde se lle pregunta, donde se mobiliza coa xente, porque non é posible negociar un convenio de maneira pacífica, non é posible. Si negociamos un convenio de, de maneira pacífica, de maneira pacífica, é que é un convenio malo. Porque a relación de poder entre o mundo do traballo, entre empresa, entre capital e traballo, sempre, é un, é sempre, sempre suscita un conflito. E podrá ser un conflito maior, menor, con folga, sin folga, pero sempre ten que ocurrir algo para que o convenio sea decididamente satisfactorio. Si non, non o é. Pero Comisión e UGT dixeron vamos a decidir o que facer, o facemos nós sin contar con ninguén e negociamos en solitario, aquí, escondidos de todo, nas cúpulas. Eso é outro modelo sindical distinto que non ten nada que ver con nós. E o fixeron para arrebatarnos a nós esa capacidade, para que os traballadores e as traballadoras, a clase obreira, non podera participar de todo iso. Porque aí é onde está o verdadeiro poder. E solo nós, solo a clase traballadora, como foi sempre na historia, como é a dialéctica desta vida, somos os únicos que podemos cambiar o curso da historia. Non hai ninguén máis. Vale. Nos actualmente levamos 20 meses en convenio, pero ademais cunha pasividade dos sindicatos españoles estatais que fei que a patronal se radicalice nas súas propostas. Por iso nos, en decembro, tras un ano de, de ficticias negociacións, tomamos a decisión de comenzar con un proceso de loita. A diferencia que as nosas compañeras de outras empresas que continúan co convenio provincial é de máis de 2.700 euros o ano. Na Coruña, Esta é a consecuencia directa da creación dun convenio estatal manipulado pola patronal e os sindicatos que están ao seu servicio. A diferencia salarial que temos eh, nós con respecto aos traballadores que teñen o convenio estatal de sardinería en calquera categoría ronda os 5.800 euros. Hai unha dúcia de anos, 12, 14 anos, a CIGA era un sector residual eh, no sector das ambulancias. xe temos a maioría absoluta. Non nos rindamos, compañeros e compañeiras. Temos que estar na rúa, temos que mobilizarnos, temos que traballar. A veces nos salen malas cousas, pero a veces triunfamos. Porque fomos quen, a CIGA solo, convocar unha folga contra comisións, contra o UGT e contra a patronal. A negociación colectiva é unha loita, unha loita de clases, e eu penso que os dereitos, compañeros, se conquiren na rúa, non nas institucións. Entonces, tomemos a rúa e nada máis. CIGA na rúa, a loita continua. Moitas grazas só Caciga, e así se demostrou nos anos en Asiento de Galicia e en outras empresas, só Caciga, eh, cando somos mayoritarios, podemos conseguir e podemos acadar cousas, vale? Solo nós podemos facer ese tipo de cousas. Non sei se somos especiales ou se somos diferentes, pero somos o que somos. A negociación de cúpulas o único que fai é precarizar máis a nosa situación. Temos que acercar a negociación colectiva aos centros de traballo. Por eso, nos Desde a CIGA rexeitamos a negociación colectiva estatal, neste caso rexeitamos o convenio estatal do metal e vamos a seguir loitando por ter un convenio galego do metal. Eso significaría que podríamos brindar todo eso que falamos da reforma laboral, toda esa inxerencia que nos tratan de meter, podríamoslo facer. A centralización da negociación colectiva ven a matar a negociación colectiva. Para nós é fundamental rachar os convenios de ámbito estatal. Temos que ir a convenios de ámbito galego, sexan provinciais, sexan autonómicos, sexan de empresa, pero convenios de ámbito galego, donde os traballadores e traballadoras galegas podamos decidir que é o que se negocia. Podamos decidir sobre o que son as nosas condicións de vida e de traballo. Temos que pôr en valor o proxecto sindical que representamos. Temos que salir á rúa e facerlle ver o poder económico, o poder político, a dereita, o Partido Popular, que non, nos que non estamos resignados, que non nos teñen de xeonllos, que non perdimos a esperanza, que estamos dispostos a seguir a mobilizarnos na defensa dos nosos intereses de clase. E temos que facerlle ver tamén algo que é moi importante, que somos plenamente conscientes de que a nosa loita é unha loita, sí, a curto plazo, para mellorar as nosas condicións de vida e de traballo, pero que a nosa loita tamén é unha loita estratégica É unha loita a longo plazo, é unha loita para conquistar unha sociedade galega máis libre, máis xusta, máis democrática, máis soberana, sen explotación. E que ese é o noso camiño estratégico é que non vamos dar un só paso atrás hasta que o conquistemos.